zijn hier bij Parksessies, het festival wat vanavond van start gaat in de komende drie dagen duur. En vanuit de Creatieve Universiteit zijn we daarbij aangehaakt. En in deze enorm mooie eh, roze kerk, zeer aparte locatie, hebben we vanavond een meetup gehad van de Creatieve Universiteit. Ehm, waarin mij gevraagd is om mijn verhaal te vertellen over Factfulness. En het Factfulness verhaal, met dat verhaal wil ik laten zien dat het beeld wat eigenlijk iedereen in zijn hoofd heeft zitten van hoe de wereld in elkaar zit, vertekend en achterhaald is. En door onze opleiding, achtergrond en de nieuwsbronnen die we raadplegen, hebben we allemaal een bepaald beeld en idee van hoe dingen in de wereld in elkaar steken. Zonder ons te realiseren dat die wereld er vaak een stuk beter uitziet dan we vaak gewend zijn. Bijvoorbeeld op basis van het dagelijks nieuws, maar alleen de slechte dingen naar voren komen. Op heel veel vlakken is er enorm veel vooruitgang geboekt, mensheidniveau. En dat is op zich reden om heel positief gestemd te zijn. Ondanks natuurlijk alle dingen die eh, verkeerd gaan. Factfulness probeert mensen een ander denkkader te bieden waarin je zaken in een ander perspectief kan plaatsen. Zodat je een genuanceerde meningen kunt vormen en daar betere beslissingen